どうしたんだってばよ、桜。これ、落ちてたの。サイが書いた絵。そんなものを落としていくなんてね。刺し物。この絵本は、サイがとても大事にしてた。亡くなったお兄さんのものだって。あいつ。桜ちゃん、どうかしたのかね、うん。 この本を大事にしてるってことは、もしかして。 <laughs> どうやら、サイを見張っていた分身体が、この先に、わかった。サイについては、 いろいろと事情が、それは本人に聞いた方が早そうだ。とにかく今は先に進むああ木陰になるまで俺は勝ち続ける任務開始 この先がオロチマルのアジトそこに行けばサスケ君が行こうぜサドラちゃん薄汚いネズミどもめこれより先には行かせんぞオロチマル様に逆らうとバカなやつ出てきやがったな私たちはこんなところで立ち止まるわけにはいかないおい押し通るってばよ 二人とも聞いてくれアジトにおそらくはとにかく周辺をくまなく調べるんだいいねそれにしてもこんなに敵が出てくるなんてオロチマルのアジトに近づいているんだからね当然だよここれまでか見つけたこれが仕掛けてやったなその調子で 全部仕掛けを解除するんだいや残念だけどそううまくはいかない行こうよサイよし2つ目だ ここまで来たもう少しあと少しでサスケお前に手が届くなぜそこまで真剣になるのか理解に苦しむよまたサイの声がなんで俺たちを裏った何を企んでやがるサイまさか本当に団蔵はこの葉崩しを考えているのかええ さすがですねそこまで分かってるのか投敵じゃないか信じられない真実だって言うのかでもそれが分かったところでどうにもならないですけどね強すぎる 強すぎる君たちはここで終わる運命ださあ行って格の違い教えてやるわもう少しだもう少しなんだなると焦りすぎちゃダメだからね

正直君たちの力を侮っていたよいい加減出てきやがれ心配しなくても僕はこの先で待っているでもだからといって簡単に先には進ませないけどなも申し訳ありませんオルチマル様僕も僕の任務 君たちに邪魔はさせない邪魔すんなそれはこっちのセリフだってだよも申し訳ありませんオルチマル様この葉に負けるだと俺の道をサスケへの道を邪魔すんじゃねえサスケ君なの道サイお前が邪魔すんなら 俺は氷にすだけだ苦しくともあがいででも俺はサスケのところへたどり着いてみせるなぜ君はそこまでじゃないか信じられない影えっ 俺の邪魔をするんじゃねえ当たれええほらおえ当たれようやくここまでえほらおええほ敵じゃないか信じられない

邪魔をするんじゃねえ 少しあと少しでサスケくんにもうすぐサスケに会える ねなるああもう目の前任務達成 まさか、あれをと、サスケに会うためだ。どんな、その仲間を救うためなら何だなぜ君はそこまでサスケくんをあいつは俺をあいつは俺の友達だからやっと俺はつながり 本当はほらこれそれを今まで大切にしていた意味あなたにはあなたがその本を手放したくない理由それは弟としてもその本を持っていることで死んだお兄さんとのつながりを忍びは感情を捨てることなんてできないあなたのあなたの本心は僕は わからない。つながり。それが。サイ。でも。ヤマト隊長。なんだい僕を、また第7班に入れてください。でも、僕もつながりの意味を知りたい。ナルト君、君が思い出させてくれそうなんだ。 入れるも何も初めからナルトもサクラも同じ気持ちなはずだよ結成当初はいろいろ問題やそれにこれから僕たちはサスケを探し出さなきゃいけないはいさあ行こうぜサイこれで本当の ここが。この中のどこかに、サスケくんがいるのね。残念だけど、サスケくんの居場所まではわからない。手分けして探すしかないよ。よし。それじゃこれより一定時間捜索したら。わかりました。それじゃ、早速始めるよ。おっす